在周一的部分，我们会迎接的是雾探病的日子。那么在当天呢，同时有逢到增送这个星数，所以如果你本身有要出庭或者是要调解的事项，我都会建议要缓一下，才会是比较理想的哦。那么在当天是非常适合嫁娶，同时呢，针对呢，如果你的这个家中的这个墙壁啊有龟裂的部分哦，都很适合在当天呢用混凝土呢去把它给补平。 来让我们的这个家运呢，可以更加的平顺。那么在当天呢，逢到了月空哦，所以呢，如果针对你本身的这个命柱里面，在当年度或或是在流月流年里面呢，有逢到这个空亡的部分，就要特别留意一下。在当天呢，你比较容易会心神不宁哦，又或者是说我们在做决定的时候，常常呢会没有办法呢很有根据的去做判断哦，所以也会尽量呢。 会建议你在当天呢避开做重要的决策。再来呢是针对周二这一天呢，我们会迎接的是兔入月宫的日子。那么在当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点呢，是逢到大静，非常适宜可以祈福嫁娶、安床、安香、安机械。那么如果呢在当天呢想要调整理气的朋友们，不妨呢可以去中医把个脉哦。 顺便呢，呃，去做个整腹哦，调整一下经络。那想要开运的朋友，也不妨可以运用在当天呢。我们可以修剪一下我们的头发，比如说修整鬓角啊，剪头发，或者是修刘海，都很适合哦。那么针对呢，有要入学的或者是想要学艺，都很适合在这一天去拜师。那也很适合可以在当天问名。 那么在当天也有逢到了宝光哦，不过这个宝光的时辰呢，会是比较特殊的，它是逢到下午的申时，也就是下午的三点到五点的这个时刻，非常适合将我们的聚宝盆哦，让它就是用水柱呢清洗之后，然后呢移到户外呢，让它透过这个天地之间的大气呢，来帮我们做一个除秽跟加持。那或者是说你本身呢有一些水晶的摆件啊，或者是。 这个手链呢，你都很适合，可以把它先摆在户外啊。那么透过这两个小时的一个加持之后，再把它拿回到室内即可哦。再来呢，是针对周三这一天，我们会迎接的是天马无路的日子哦。那么逢到天马的时候，要特别去留意一件事情，就是呢，我们要怕自己呢做事呢没有方向性，又或者是呢白忙一场，一切徒劳无功哦。 所以在这个时候呢，会建议大家要检视一下你手中所握有的一些交易或者是潜在的案子，哪一些其实是属于只是在充数，可是呢，它却没有办法给你带来实质利益的，那么就建议把这个烂交易放掉了。哦，那么再来呢，也要提醒你们哦，不要觉得可惜，因为呢，在这一天的日子里面，它代表的是呢，你有所舍就会有所得，所以呢，你可以舍弃一些。 不必要的烂交易，那或许你可以换来一些更加有这个获利来源的一些案子。那么在当天我们的这个上午的十点零九分会逢到下旬哦，所以呢，如果我们有要取舍掉或者是要拒绝一些案子的话呢，也会建议在这个时间之后再来去做拒绝或者是决定。那么在当天针对属猪的朋友，我们有逢到白虎星数的一个影响之下，跟异性的这个。 对应之间要格外的注意哦，那包括呢，我们在出行的部分呢，也要留意一下自身的安全。当天同时也非常适合可以动土、挂招牌，还有路宅跟进塔。那么有需要的朋友们都不妨可以参考一下。再来是针对周四这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，但是呢，在当天有逢到这个天地之解哦，所以呢，即便是说有一些。 财损，你也可以从其他的地方呢失而复得回来。不过呢，在当天还是有这个天贼跟火星的一个星数影响之下，其实我还是会建议在这一天尽量还是保守，降低不必要的一些交易斡旋哦，才会是比较理想的。接下来是针对周五这一天，我们会迎接的是天贵天怨的日子。那么在当天非常大力，我们可以。 采取这个利券交易，包括了开市、那财路宅、安香都会相当的适宜哦。那么也很适合可以在当天做生机。如果呢，你有要透过开池跟放水的方式来开运，也很适合在对应的位置呢，把它做上这个清理聚宝盆，或者是清理我们的这个财水，或者是风水摆件。 再来呢，针对的是周六这一天，我们会迎接的是董公选药的吉客。那么在当天呢，也是非常适宜可以起居定煞、婚姻定盟以及出行。那么如果有入宅需求的，也不妨可以运用在当天处理。当天呢，如针对男性朋友们有另外一个额外的方式可以帮你开运哦，也就是我们可以留胡子哦。那么留胡子呢，等到你的这个。 呃，心愿了结的时候，你就可以把它给剃掉。但是我们会建议呢，这个心愿呢，尽量是属于短时间之内哦，呃，所要达成的部分。那么在当天也非常大力，我们可以礼法交易哦。那么如果你刚好是属于捕鱼业的朋友们哦，那么在当天呢，非常适合呢，可以出海，然后呢，可以捞货。那这个收获量呢，会比平常要来的更好。 包括上山呢，如果有略猎要打猎的朋友们也非常适合哦。那么针对呢，如果近期呢有要安排动刀的朋友们，要提醒你们，在周六这一天刚好逢到的是刀针日哦，所以呢在当天是不宜动刀。对于我们要复原的部分啊，或者是过程中可能比较有疑虑哦，呃会比较不理想。 那么在当天的申时，也就是下午的三点到五点是非常适宜开光的。有需要的朋友们呢，不妨可以把一些开运的小物啊带到庙宇里面呢去过炉。再来，我们要来看的是针对周日这一天，我们会迎接的是天罡月行的日子。那么在当天要特别提醒一下有犯魁罡的朋友们，在当天尽量不要吃牛肉跟相关的加工食品。 那么，尤其是针对属老鼠的朋友，你们还会受到咸池星宿的影响，要提防烂桃花，或者是跟异性的关系会比较容易紧绷。当天很适合可以安床，所以如果近期睡眠不佳，不妨可以把我们的床铺呢再做一下这个重新的摆设。那么这一天也很适合针对，如果你本身家中有园艺的朋友们，我们可以重新的去做栽种哦。 这也是可以帮我们起运的一个方式。那么这个栽种的时间会建议是在早上的九点到十一点的四时。那么如果你家中呢没有这个呃可以种植的植物，没有关系，我们也可以运用这个四时呢来透过呃开运哦的方式来帮自己补运。比如说呢，我们可以在这个居家的这个东南方的部分撒盐哦。那么它主要呢是会。 让我们可以守财，因为我们会把这个小人呢，透过撒盐的模式呢，把他赶走，来拒绝呢有这个五谷搬财的一个疑虑哦。所以如果近期你觉得你的财总是左进右出，或者是总是留不住钱财，不妨呢记得在周日这一天的四时哦，一定要在东南方撒一把盐哦。 好，再来呢，我们要来看的是呢，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，在当周的这个第三名是属羊的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周这三个生肖呢，很容易呢展现你们非常风趣幽默的一面哦，而且非常容易可以感染身边的人。 所以你们在当中，其实在工作的这个进展是算蛮顺利的，通常是不会影响到，比如说考核啊，哦，因为你比较不会出一些乱子或者是纰漏。那么在当中呢，你基本上呢，一定是别人的最佳工作拍档哦，因为总是可以跟他人很顺利的同心协力，完成一些以以前想象不到的工作。 所以呢，你的能力也会进一步得到提升，也会得到他人的赞许。那么在这个礼拜呢，你除了可可以给他人带来欢乐之外呢，你的内心上面呢也会得到很大的满足哦。所以你会觉得是说，在这个礼拜好像呢，呃，赚钱这件事情还蛮轻松的，而且你基本上呢还能够用智慧去谋财，因为你可以非常灵活的去运用一些小办法呢，来增加你的。 业绩量哦，好，再来呢，我们要来看的是在当周其他生肖的朋友们的注意事项又有哪些？首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要做足准备的一周，而在当周我们的这个人际关系是比较容易紧张的，很容易跟他人发生一些冲突，建议你尽量要心平气和的去处理问题哦。 才可以避免关系会恶化。再就是我们在工作上一定要做好充足的准备。如果你太过盲目哦，反而只是会浪费时间。尽量不要一直自以为是要用自己的方法去突破，有的时候先参考一下前辈们的做法也是一个好方式哦。这样才不会让你呢，呃，因为绕路呢而错过了一些机会。那么针对感情的部分，如果是已婚的人士呢，你要。 懂得在忙里偷闲呐，然后呢多陪对方哦，这样子呢才可以让你们的感情有升婚的迹象。那么至于单身的朋友，非常适合去主动关心心仪的对象，然后甚至你也可以表白，因为你是有机会呢透过这个恋爱运增强的时候呢，除了呃有机会获得对方答应赴约之外，你的心情呢也会。 比较好，所以失败率反而会是比较低的。只要你在这个相处过程中呢，顺其自然，一切自然都会相当的理想。那么在当中，你们的财运部分呢还算不错，不过呢，在资金调度上可能会比较频繁一点，可能就常常要把账转来转去的，又或者是说你需要去做一些适当的调度。哦，所以呢，在控管这个开销的部分，还是要多加的留意哦。 而在当中呢，我们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周五。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在当周是需要提防粗心的一周，尤其是你们在当中，你们的耐性是相当不足的。而你要知道，其实我们人在急躁当中就非常很容易去遗漏一些重要的工作项目，所以当中呢，这个便条纸呢就会变成是你非常。 重要的伙伴哦，请你一定要把它张贴在明显的地方。如果你是用手机在记录你的这个呃重要事项的部分哦，也请你一定要设起一些小铃铛的提示功能哦，才不会让自己哦忘记了。那么在当中，你比较容易会比较感慨哦，呃，虽然你想要给自己一些空间，你想要图个清静哦，但是你在当中可能会有很多。 不得不的一个状况，导致你必须要去参加很多的活动啊，不管是社交或者是家庭的活动。那么在感情的部分呢，我会建议呢，单身的朋友呢，在这个礼拜，异性其实对于你们的助力会相当强的。所以呢，如果你有什么需要请教于对方的，或是需要对方帮忙的，都不妨可以运用这个机会去开个口。 那除了可以得到帮助之外，也可以借由这样的方式去多跟对方互动。那么在恋爱中的朋友们呢，在这个礼拜呢，呃，多数都可以感受到浪漫跟甜蜜的一个感觉哦。而已婚的对象会建议呢，尽量多陪另外一半。那么在这个礼拜呢，属牛的朋友，你们的这个正财运哦，跟偏财运都是相当的旺盛的。 所以，如果你有在投资股票的，不妨呢就可以趁着这股好运势来买进。那么在晚上呢，也很适合可以到一些 lunch bar 啊，哈，或者是 pub 啊，来把你一些情绪做一下宣泄，这样子也可以让你在精神上不会这么的紧绷，会比较轻松。那么在业务方面呢，也会建议你可以多去洽谈哦，因为只要你越积极去向外拓展的部分呢，越去多跟一些。 陌生开发去接触，你就有机会赢得商机。那么在当周呢，你们要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当周呢是属于眼界大开的一周哦。而在这个礼拜呢，你们是会非常的那个有这种学习的热忱，而且干劲会是相当十足的。 再加上你们在当周的贵人运相当的强哦，所以你会发现你好像各方面的这个效率啊，包括学习效率都会明显的提高哦，也会有很多的机会让你去接触一些新的事物，让你大开你的眼界。所以在这个礼拜会建议呢，如果你可以更加积极去策划，然后去表现，那么很多的这个呃果实呢，必然就会在月底的时候呢可以丰收。 那么在感情的部分算是平稳发展的，也许会有一点点争执或者是一些争吵，但是它对于你们的这个恋情来看哦，长期来看，并不会有太大的影响。只要你的理智可以战胜你的冲动哦，呃，不要跟对方大声啊。基本上你可以不满，你可以，你可以呃不说话，但是你只要不要跟对方呢。 就是大小声，那基本上呢，这样的冲突大部分都会可以有化解的一个空间。当中我们的正财运呢是普通的，不过你的排运还不错，所以呢，不妨可以跟那个亲友呢，呃，稍微的切磋一下排意。而针对投资的部分呢，属老虎的朋友呢，会建议你们要另辟财路哦，因为在这个礼拜呢，其实。 呃，如果你想要在原有的财路上呢，一直去加码呢，是相当不顺的。呃，尽量就是先守成就好了，才不会有有两头受阻的一个状况。那么在当中，你们要留意的天数，有一天是周三。下一个生肖呢，是针对我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当中呢，是属于有些许状况的一周哦。 那么在这个礼拜，你可能会面临不少的困难，但是会奉劝你们千万不要退缩，而且非常的适宜去利用人际关系来去处理。在这个礼拜，你可能会觉得外界的诱惑相当的多，所以你会没有办法很专心的去完成你的作业。但是呢，如果你的作业完成度变低的话呢，相对于呢，对于月底的部分呢会有影响。所以在这个礼拜，请务必呢要注意你的进度。 那么在感情方面呢，这周的桃花是不少的哦。可是大部分来的都会是烂桃花，所以还会是建议单身的朋友们不要太轻易的去付出你的真感情哦。还有呢，如果你是恋爱中的朋友，更要避免哦，不要去招惹这个烂桃花，不然呢，可能呢会让你呢，就是要把钱哦给吐出去。 那么在当中呢，我们在消费行为上呢，也尽量呢要花在刀口上，哦。呃，想要跟需要还有必要呢，都要先三思再把钱掏出来哦。那么在当中，你们要留意的天数，有一天是周四。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周是属于效率满满的一周哦。而在这个礼拜呢，你做事会相当的有效率，而且。 你很容易可以找到有效而快捷的办事方法。那么你发现这种方法，也不要忘了跟你的同伴哈一起分享，这样子呢，大家可以一起呢有一个更好的绩效。你说是不是呢？那么在当中，虽然你的干劲是相当的十足的，可是也不要过于盲目的一直去加班哦，因为呢，跑马拉松它是一个长期运战的东西。 所以呢，他还是一样会有疲倦感的。有时间不如好好的回家休息一下，那也可以借由这样子多出来的时间，跟另外一半呢，呃，多一点的相处，那两人的感情呢才会更加的甜蜜有进展哦。那至于单身的朋友呢，在当中也非常有机会可以寻觅到对象哦，可以终结一些暧昧不明的关系。可是呢，两个人的性格部分可能要一点调和哦。 所以呢，这一份喜悦当中还是会藏有一点阴影，要格外的注意跟重视。那么在财运的部分，我们的金钱运算是一般的，呃，虽然还是会有奖金入袋的机会哦，但是呢，我们在这个支出的部分千万不要大于我们的收入哦。而在当中，你们要留意的天数有一天是周五，下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友在当周是属于有点稍微棘手的一周哦，而在这个礼拜呢，你们的这个会总是想要就是费尽心力哦，但是呢，你总会发现我还是没有办法做好。那么在这个礼拜，你就比较容易会有这种钻牛角尖而不自知的状况，所以老师会奉劝你们一定要冷静下来，用别的角度再重新去进行分析事情哦。 才比较能容易可以走出你的迷失，那碰到棘手的状况也不要太过于烦恼，因为有些东西可能是需要时间哦，它才可以去化解的。当中也会建议你要减少这种独处的时间哦，尤其是单身的朋友，因为你在当中恋爱运相当的强哦，所以只要你真诚的去对待对方，然后去多。 跟他互动就会有不错的机会，一定要好好的把握一下哦。但是如果你是已婚的对象，你跟配偶之间可能会有点小摩擦啊。不过呢，这也都很快就可以烟消云散。所以呢，这个部分只要愿意开口沟通，就不会是太大的问题。那么在当中呢，你们的财运呢是属于回收日哦，所以呢，在这个礼拜，请记得一定要保守理财。 又或者是，如果你有在投资上面呢，有赚到一点钱，你就必须要把一点钱分出去做公益，就可以避免这个钱财被回收的状况喽。那么在当中我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周六。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在当中是属于收获颇颇多的一周哦。 而在这个礼拜呢，我们在出门办事呢，会相当的顺利，非常有机会去接触到新鲜的事物。比如说，你会认识一些有名的人物啊，或者是你有机会被邀约去一些新的社交场合啊。啊，基本上呢，在这个礼拜，你们务必一定要保持我们心情的愉快，还有多听取家人、朋友他们的意见哦。 可以让你呢有更多的领悟，而这个领悟绝对不会是痛苦的哦。再来就是呢，这些想法呢也会对于你的事业或者你现有的工作呢会有助益的。所以呢，在这个礼拜呢，不管你是有什么想法，都可以多跟另外一半去交流啊，或是跟朋友交流啊，你呢都有机会得到他人的支持。那单身的朋友呢，在这个礼拜呢也有机会碰到一些能言善道的。 对象哦，那你可以跟对方结这个缘哦。那或许呢，你们可以呢，会有更深层的一些认识。那财运的部分会比较弱一些些，所以呢，尽量不要去采取一些太大的杠杆，或者是想要投机取巧，因为通过这样的方式取财呢，会是比较困难的。那么在当中，我们要留意的天数，有一天是周日，下一个生肖是属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于需要付出行动的一周哦，而且呢，在这个礼拜呢，你们呢优越感呢是相当冲刺的，你非常想乐于去发挥这种助人啊，或者是呃用你的这个智谋去协助他人哦。但是呢，你自己呢要去帮忙别人之前呢，也不要先忘了先把自己的事情呢先完成哦，才才不会呢。 呃，贪了一世又一世，那反而让自己呢忙得乱七八糟的。那么在当中呢，虽然是非常的忙碌哦，但是呢，好家在你们的财运还算是不错的。只是说呢，你这个财运呢，它是来自于你的辛苦的耕耘哦，也就是你必须要透过人脉来帮你钱滚钱。所以，比如说如果你是做业务的，呃，那么这个礼拜呢，它就非常适合你去运用来帮你进财。 那么在当中呢，针对单身的朋友呢，建议你们不要沉浸在自己的世界里面哦，要更加的勇于去表白，才会有机会受到这个华丽的爱情的祝福，而且不要害怕失败。再来就是呢，在这个礼拜也会建议你们呢，一定要对未来的生活做好长远的打算跟规划，这样除了可以让你的对象呢对你更有信心之外。 他们也会更放心，可以跟你长久的互动哦。那么在当中呢，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属猴的朋友，属猴的朋友在当中是属于需要拓展工作的一周。而在这个礼拜，我们的运势相当不错，创意十足，非常有机会在休息的期间呢，突发奇想。 对于要拓展的工作新领域非常有注意哦。那么在当中呢，我们坐在办公室的工作者，请不要运用你在上班的时间去炒股票，很容易被其他同事发现。如果呢好死不死又是被老板发现，反而会引起一些不良的影响哦。那么在当中，其实你们比较容易繁忙哦，所以你可能跟你的另外一半啊，或是恋人比较没有什么独处的时间。 不过呢，还是要抽一点时间呢，譬如说留个讯息、打打电话，哦，那这样子呢，也至少可以了解一下对方的状况、状态是如何。那么在当中也很适合，你可以多结交、认识一些朋友，来聚集更多的人脉，因为它会变成是未来一笔珍贵的财富哦。针对单身的朋友，我们在当周的这个桃花运会相当旺盛的。 所以呢，要留意，就是比较容易引起异性为你争风之吃醋哦。所以要好好的去处理好跟异性之间的关系，在当中也会是重点。那么，另外针对有在投资的朋友，在股市呢，呃，急先锋务必呢要见好就收哦，不然就很容易会有横发横破之灾。所以在这个礼拜呢，千万不要贪心哦。那么在当中呢，我们运势相当的旺盛。 非常的猴塞雷啊，所以呢也没有需要留意的天数。再来呢，下一个是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在当周是属于抢建抢抢占先机的一周哦。那么在这个礼拜，你有机会在聚会中认识一些新的朋友，让你在这个交友圈啊，还有眼界呢，都会变得更加的开阔。而在谈恋爱中的朋友呢，呃，你会。 认识一些可能你觉得比你恋人还要更有魅性、魅力的一些异性哦，但是还好呢，你只是会欣赏而不会变心，但是还是要注意一下。那么单身的朋友呢，你接触到心仪已久的对象呢，请不要忘了去表现你的欣赏跟爱意哦，这样或许你有机会呢获得梦寐以求的爱情哦。那在这个礼拜，如果我们有闲暇的， 空余的档的时间呢，会建议可以多陪家人哦，比如说去散散步啊，好，然后透过这种安详安心的这种气氛呢，来让你的内心呢可以重新得到一个整理。这个礼拜你们的这个投资的热情会比较高涨，所以呢，呃，你的眼光也会各特别的这个独到哦，非常有利于在这个时候呢运用你的这个呃。 眼光啊，然后以及你这个资金的调度呢，去投资一些回报率高的项目。那再来就是在这个礼拜，呃，对于投资讯息提前掌握呢，也有机会让你可以抢先占先机。所以一定呢，要更加多方面的去取采取资讯哦，那么你的收益呢才会更加的丰厚哦。那么在当中，我们属鸡的朋友。 运势相当的旺盛，也没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在当周是属于有贵人来住的一周哦。在这个礼拜，你们的运势相当的不错，非常容易有贵人的助力。遇到难以处理的事情，你也可以求助于亲朋好友。那么在单身的部分呢？如果你在爱情上面呢，还是持续的显得。 迟缓不敢往前踏一步的话，那么呢就可能会比较没有这个希望哦。所以在这个礼拜呢，只要你多一点的主动呢，就不会被别人捷足先登。一定要呢更主动一些。那么在社交的部分呢，可以多参加一些聚会啊，也可以多去认识一些不同领域的人哦。那除了你可以玩得很开心之外，你还可以结交到。 对你会有助力的朋友，那么如果你不想要去参与这些一类的活动，你想要单纯静静的待在家中看电视、看一本好书呢，也是不错的，可以调剂心情的一个模式。那么在当中呢，要避免一件事情，就是不要明知山有虎，还偏向虎山行的这种行为哦，因为呢，呃，在这个礼拜，如果你老是要这样子去挑战的话， 就很容易引发一些不可预料的事，而迫使你会有破财的迹象。所以在这个礼拜千万不要不信邪哦。那么在当中你们要留意的天数，有一天是周一。最后呢，是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜是属于赢得信赖的一周。而在这个礼拜，你们会表现出比较强的责任心，也非常的渴望可以得到他人的肯定。 并且呢，你会以工作为动力哦，所以你会显得干劲更加的十足。那么在当中呢，你们可能会有一点鸡婆，所以你会非常的想要去帮助他人哦。那么对于别人的眼里来讲呢，他们就会觉得你这样的一个友好的示出啊，还有你的帮助呢，呃，他们会给你更多的这种尊重跟信赖感。所以如果你是属于一个主管， 虽然可能会累了一点，但是呢，你会，呃，因为这样子的过程而得到更多的愉快跟满足感。那在情感的部分呢，在你就会对另外一半呢有一个很对比的一种依赖心理。可能是因为在工作上你被别人依赖了，所以你在感情上你就想要依赖他人。所以凡事你可能都会想要问他的想法，反而会让对方觉得有一点太腻了。 所以要要特别的留意。那么如果你是单身的朋友，感情生活呢，可以一扫郁闷哦，精神气爽，渐渐的呢会浮出台面。呃，本来呢可能还没有很明朗的感情呢，都可以哦越来的明显。那么在这个礼拜也会建议呢，你们可以见机行事哦，才不会错过好的姻缘。那么在这个礼拜呢，不经一事不长一智哦，所以呢。 在购物的部分呢，请一定要记得过去的这个经验哦，不要乱购买哦，才可以呢，让你真的淘到好货哦。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周二。再来呢，我们要来看的是我们当周的测制小单元，这边呢有六个空格，我们要来做盲测的部分。那这一次的测制的部分呢，是要来。 看看我们呢，在近期要注意些什么，尤其是在人和的部分、人际的部分，要留意些什么？麻烦你们选好自己想要挑的格子，我们接下来就会为大家一一揭晓喽。首先呢，第一组字呢是“借”，如果你选的是“借”这个字呢，它代表的是呢，你的个性呢会相当的正直哦。 所以你很容易把事情都放在心里，尤其有一些细节，你会格外的要求。那在工作上呢，可能就会让别人觉得你好难相处，你怎么这么龟毛哦？即便你想要，呃，什么事情都按照 SOP 去走，你还是要保留一些弹性，因为总是会有一些例外的状态。那么在当中也会奉劝你们，千万不要鸡婆去介入别人的问题哦，不然你反而可能会变成是那个导火线，然后被。 双方针对，那反而是不是非常的吃力又不讨好呢？另外，如果在这个礼拜你有要帮别人做 reference 啊、引荐的部分，要格外的注意哦，因为可能会被过河拆桥哦。再来下一组字呢是帅，在这个礼拜呢，要奉劝，如果你本身是管理阶层的朋友，你有在带领团队的，或者是。 呃，你有在管人的？我们在跟对方互动的时候，在用词跟潜质的方面，千万不可草率哦，不然很容易会引起一些不必要的误会。比如说，你以为是玩笑话，可是却会被别人呢放大，以为你是在暗喻或者是是在骚扰他哟。那么再来就是，如果你是在跟长官或是客户、厂商在互动的时候，也不宜太过的直爽跟坦白。 你要给自己留一线，留一点空间，这样子在谈判或斡旋的时候呢，你也才有一个可进可守可退的方向。那么再来就是呢，你也要多睁大你的双眼，去留意他人的动态，再去判断怎么样行动哦。那么多算几步棋呢，才可以让你在这个礼拜呢日子好过一些哦。再来是第三组字，府。 如果你选的是这一组字的部分呢，它代表是在当中你非常的需要他人的帮助，也许是辅助，也许是透过他人变成你借镜的一个对象。基本上呢，也会建议你们在这个礼拜呢，不要吝啬，要大方一点的去分享哦，这样子才可以透过他人呢，能够相辅相成呢，得到你要的最终成果跟效果。再来，我们要看的是第四组字。 寒，那么逢到这一组字的时候呢，它代表的是呢，你要有一个认知，就是你周遭的每一个人都有他们的强项跟弱项，也就是他们的特性属性。所以呢，你应该要把他们归类出来，并好好的划分。那有的人不宜招了，有的人呢是要等到你有到那样的一个高度的时候，你才有这个接触的空间哦，才不会有反效果。 所以，请你要先辨识你自己的能力跟位阶在哪里，再去跟对应的人去做互动哦，那么才能够在短期间内呢，看到强效的助力哦。再来，我们要看的是第五组字是“所”。如果你选到的是这一组字，它代表的是你似乎对别人没有任何的所图哦，你没有要求，也没有什么期盼。 所以呢，这种无欲的状况呢，就会代表是你要先正视问题。你知道你可以从从对方身上得到什么吗？学到什么吗？因为你不知道，只有几个状况：第一，你不把对方当成是潜在的挑的一个竞争对手；或者是第二，你没有任何的需求；第三，你根本不知道你缺什么。那所以你就没有奢望，你可以从对方身上补足你的。 不足之处哦，所以在这个礼拜是时候重新盘点、认识自己，还有认识别人哦。最后我们要看的是第六组字，第六组字呢它是特。如果你选到的是这一组字呢，它代表是你往往呢都很喜欢呢，透过特立独行的方式呢来给他人留下深刻的印象。 但是也提醒你们要务必更加的小心哦，因为当你在放大这个印象值的时候，你同时有可能呢是把你的优缺点都一并的凸显了哦。好，以上呢是针对当周的车智小单元，你们喜欢吗？可以在下方留言告诉老师哦。最后我们要看的是针对当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属马的朋友，第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中这三个生肖的朋友，你们的感爱情运哦都是相当不错的。针对本来不好或者是含糊不清的关系呢，都会有这个守得云开见明月的迹象。那么如果呢你想要谱出一段恋曲的话， 基本上呢，熟悉的朋友或同学擦出爱情火花的几率呢，在当中是比较高的，不妨可以呃留意一下。再来呢，在这个礼拜你们会有超强的第六感，它会帮助你发现异性呢所投来的这种爱情的橄榄枝哦。只要你愿意给予回应呢，就有机会可以开启一段爱情的旅程。不过呢，也是要奉劝你们。 即便在这个礼拜是相当的有机会可以谱出感情，我们也要先识别一下，你要的是长期的爱情长跑，还是你只是想要属于这种及时的这种泡面爱情哦。所以在这个礼拜，你们也还是要三思而后行。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老乡下订阅、小铃铛加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师预约线上咨询。我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。